弟兄姐妹们好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主任崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百六十讲，神要对你说什么？你爱。 面子吗？人的高傲必使他卑下，心里谦虚的必得尊荣。人的高傲必使他卑下，心里谦虚的必得尊荣。 那今天的题目就是一个问题：你爱面子吗？我想，很多时候针对别人这样的有一种的这个挑战性的呃问题，我们很多时候我们本身因为骄傲，我们会即时啊就回答说：“我。” 不是爱面子的人啊，我们可以说我们不加思索，其实那样的完全的就是不加思索即时的回答了，其实就跟你的骄傲、爱面子有关系了。那我们的题目是讲爱面子，其实爱面子跟骄傲呢都是同等的意思，不过骄傲可能就是用名词表达出来。 爱面子呢，其人可能他就更能够具体的，呃，形象化啊，哇，人爱面子啊，那种很具体的，给你感受得到啊，是一种形容的意思啊。但是我说了，爱面子、骄傲其实都是呃同等的意思，在世界上呢，基本上呢找不到呃。 不爱面子人找不到不骄傲的人，不过深浅多少，呃，或者是他的轻重，所以严格来讲呢，人人都是爱面子的啊。其实，呃，你如果是认真的去思想，人今天你活着的一切的一切，哦，除了当然是小孩子，他不懂得什么是爱面子，什么是呃骄傲啦，哦。 啊，不过或许在他婴孩的阶段还不能表现出来，但是渐渐长大，其实你都发觉到，就是小小的孩子，他们呃还没有读书之前，其实都有一些的骄傲或者爱面子的表现可能会出现的。不过你自己要细心的揣摩一下哦。除此之外，任何一个人生的一个阶段呢，其实爱面子跟骄傲都伴随着我们。 而在当中呢，啊，你的这个人生里面的一个过程呢，啊，你读书，啊，你工作，然后你有这个呃身份，你地位，你有家庭，你有孩子，嗯，然后你结婚，然后你可能呃就更有成就啊，然后加上就是说你的呃其他呃方面呢，其实。 你如果去细心的想想，其实离不开跟面子，跟这个骄傲是一种的目的，是一种的动机啊。总之，我们现在是一个属灵的团体，基督教信仰里面，我们都是讲圣经的。当然，我们基督徒都会去到教会，有这个呃热心，然后侍奉，有参与啊这些等等啊。当然当中有呃。 呃，领袖也有这个全职的，牧者同工也可能的，哦。但是可以说呢，啊，在某一方面来说， <laughs> 我们在教会的各方面的一种的，呃，侍奉，其实跟面子、骄傲都有沾上关系。不过呢，或者是呃，我们隐藏的好，或者是我们。 呃，这个不易的显露出来，所以啊，可能给人家感觉到，哎呀，我好属灵哦，我们是谦卑，啊，呃，是不骄傲的人。其实，骄傲是一个呃人里面的罪性的一种的本性本能的一个表现，其实是逃不开的。不过呢，它其实对我们来说。 就是一个我们要被提醒，它是狐疑有害的，因为呃，在这个呃经文里面呢，我们可以看得到的，就是呃，它太过是普遍的啊，太过普遍的。嗯，人的高傲必使他卑下，心里谦虚的必得尊荣。所以高傲啊，高傲跟谦虚啊，那就是一个相反的。 高傲就卑下，然后就谦虚就得尊荣，也就是个相反的。所以你单单讲到高傲、谦虚，或者是讲骄傲跟谦卑，其实这些在圣经里面，啊，你可以说不胜枚举啊，随处可寻，啊，是很多很多地方都有。就越新越，都讲到人的时候，讲到教导的时候，哎呀，这个范围都是很广很多的哦。不过呢。 我们只是要举个例子，也在当中来做思考。我们就单单从这个真言书里面找，我们其实都能够找到几处啊，我们就把它列出啊，它的相关性啊，但是它就是有不同的地方，那就可以给你看得到的，就是这个所谓的呃呃爱面子的是人的高傲，人的骄傲啊。 它是多么的，是多元性哈，啊啊，还有它是多么的广啊，在真言书十四章第三节的时候就讲到愚妄人口中骄傲啊，那就是那些你看到他是愚妄人，其实他都是骄傲的人哦。真言书十一章二节，骄傲来呢，羞耻也来啊，所以骄傲的人的后果就会有羞耻。 真耶稣十五章二十五节，神拆毁骄傲人的家，那就是他不单单是个人骄傲带来你个人的一个损害，它也影响到你的这个家。真耶稣十六章五节，凡心里骄傲为耶和华所憎恶。你可想，这是严重咯。真耶稣二十一章四节，眼高心傲，这乃是罪。 所以，他不单单是一个，哎呀，个人的修养品德而已，在上帝的眼中，他乃是罪。真耶稣十三章十节，骄傲啊，起引起尊敬啊，因为骄傲，所以就跟人家就有尊敬在当中。真耶稣啊的。 一章六节，骄傲在败坏以先，所以骄傲也会带来败坏。所以从这个经文里面，我们可以从两方面去着手去看，它对我们的这个呃有害处呢。那一方面是从个人的，就是当你有这个骄傲爱面子的话，你就会带来，就是你会被卑下。 你会成为一个愚妄人，你会带来羞耻，你会在当中制造增进，你会啊，结果是有败坏的。那从上帝的角度角度来说的时候，你会发觉到，哎，上帝啊就会拆毁啊，拆毁你这个人，拆毁你这个家，也会看为真物，甚至刚才所说的，上帝看骄傲也是罪。 所以也可想，那就是一个严重性，对个人、对神其实的危害都是不好的。所以，当你有爱面子、有骄傲的时候，其实呢，它就是破坏了人与人与人，还有人与神的一种的关系，所以带来我们生命就是一种亏损的。所以，真理人人都懂。哎呀，有人问你，你是不是爱面子的？你说你不是。你说你是不是骄傲的？你也。 说不是，没有一个人会去承认自己爱面子、很骄傲的人。但是呢，真理人人都讲，人人也懂。所以，我们基本上呢，我们也是看到别人爱面子、人家骄傲，我们也会批评他们，我们也会背后讲他们的不是。但是很怪、很吊诡的是，当我们讲别人的时候，其实呢，很多时候呢，我们其实也就是一个骄傲跟爱面子的人。 真的是啊，认真的去看待和呃去呃反省的话，你会发觉到你个人啊，就是说从你自己的工作、你出入的场所、你的这个消费、你朋友的联系，还有呃你的身份地位啦、生活习惯等等，那你想想的时候，你好好认真的去想，你再发觉到其实呢。 都会有爱面子、跟骄傲的一个轨迹在当中，所以呢，我们是基督徒嘛？那总之，我们今天啊，属灵不属灵，你可能也成为一个骄傲哦。你属灵也可能很骄傲，那你日星也可能骄傲，然后你侍奉也可能成为骄傲，包括你权智啊，有没有受欢迎啦？有没有呃，别人奖赏你啦？呃。 你有没有给人家，呃，是呃称赞呐等等，啊，都跟骄傲爱面子有关。甚至是来到教会的层面，教会与教会之间啊，宗派与宗派之间啊，某一某一种情况之下也会有骄傲跟爱面子。哎，我们这个这宗派啊，呃，响当当吗？我这个宗派人数多吗？我这个教 教会啊，人家呃认识我吗？啊，人家知道我这个主任牧师吗？啊，这些等等等等，其实呢，都免不了跟爱面子、跟骄傲有关的。所以，骄傲我在讲，上帝看为什么呢？他会拆毁你的家。上帝看为是可憎恶的事，上帝看为是有罪的。 所以它不单单只是一个修养品德好坏而已。我们祈求主真的帮助我，这是神今天对你说的话。那我们一起祷告，天赋上帝啊，我们的人性、罪性里面其实都是由骄傲的一个本质在当中。可是很多时候，我们也因为骄傲，我们也不愿意去承认。 没有认真的对待，那么我们祈求主帮助着我们。这个骄傲爱面子的这样的一个性质，这样的一个软弱，其实围绕着我们的一生，任何的一个层面，任何的一个呃呃情形，任何一个年龄层，都跟骄傲爱面子有关的。那我们真的是要祈求主帮助我们，因为正如圣经所说的，我们高傲的人，我们就是。 会有败坏，我们就会被降；我们谦虚的人，我们就会被提高，我们会得到上帝自己的祝福。让我们祈求主帮助着我们，让我们学习怎么样做一个谦卑的人。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿你的参与，我的动力。请问马太牧场。 来带导啊，说实在的啊，这个呃订阅者啊，那我现在检查一下是两百六十四人啊，每周要有呃在当中来看的，大概有些时候平均啊会从六十到七十到八十等呢、啊不多啊，但是呃，其实足帮助让孩子能够坚持的来在这方面来侍奉。 当然也祈求主帮助，就是希望弟兄姐妹们还没有订阅的你订阅，然后你还没有转发的啊，你转发给别人也同得复印的好处。也欢迎在这个呃评论区写几个字，鼓励分享。当然彩章中呢，就是你们也学习去。 呃，有更多的分享，那你就能够去学习掌握你的文笔。那我也在当中看了，我也能够丰富呃在这方面的内容。祈求主啊，能够帮助着我们一起来学习成长哦。再见，上帝祝福你。